Всем привет, с вами я, МЗ и мой друг, зомби. Пошли, строй дом. Погнали. Куда? Куда-нибудь. Ну, вперед пошли. Там есть, может, будет кто-нибудь. Блин, темно, это вообще капец. Блин, я вообще не, не, не понимаю в индустрии или крафте вообще. Ничего. Ну так, можно. Пошли там вдаль, вдаль. А, крипер, крипер, подожди, крипер, крипер. Ой, стой, стой, порох, порох. Есть, у меня есть порох. У меня порох. Сейчас зомби будут в это время. Короче, пошли в самую даль от спавна. Так я куда иду? А я... Он миксап. А! Стас сзади. Чел в мамке. Все, нам хана. Он тебя убил, Никита. Я в курсе. И меня сейчас тоже убьет. А я, я лучше иду на спаун. Да, иди на спаун. Не повторяй моих ошибок. Пар... Ну, быстро бегать, у ну, меня уже Нанка. А, все, я сдох. Офигу, Играем без этого. Стой, стой, вот я. Шли. А куда ты пошел? А, все. Думаю, куда ты ушел. Мы играем на да. омском крафте. Ссылочку оставим. Конечно же. Вот, вот, вот, вот, вот. вот. А тут смарт-мувик. Э. Ой, их, вот эти три икса нас убьет, мне кажется. Ты да, с... да. Сейчас, сейчас, не, пошли не в ту сторону, потому что может... А, не, пошли лучше по-быстрому. Подожди, я застрял. Ай, дропать лучше сейчас. Да ё-моё! А -а -а. Быстро, быстро. Тут где-то были мои вещи, но он их все взял. А Ладно, пошла, сейчас найдем еще. Что сделать? Пошли, пошли, пошли, пошли. Вот тут есть этот так, э, мод называется этот. Диван РПГ. Как называется? Див... Нет, не диван РПГ. Видишь, что тут есть стульчики? Да. О, вот это прикольно. Это прикольно. Прикольно, да? Ну, пошли дальше, потому что сейчас пошли, пошли. нам хана явно будет. О! О, тут даже эти есть. Кто? Жалюзи. Жалюзи есть? Да. Вот сейчас. А, этот мод называется... Бендер еще. Я забыл. Я забыл, как называется. Я, не, я тоже не знаю, как называется, но Бендер этот мод э, обозревал. Он нам... Да. О, давай сейчас криперов убьем, и нам порох будет. А, не, лучше. Давай. Где ты? А, сейчас, сейчас я вам помогу их убить. Мелких нахер, ну, мелких. Все, все, пошли, пошли, пошли. Стой. Ай, взорвался. Уходи. Ух, ладно. пошли. Ну. А он зомби. зомби. Гора. О! А, а он там этот клипер. Ой, паук, Стас, паук. Блин, я лишь буду этого убивать. Паука. Сейчас нам надо нитки. От него. А, ты меня бьешь, а не... А, давай, давай. давай. Ах ты ж, ах ты ж паучан. А? Слава богу, что тут показывается, сколько хп. хп. Угу. Все. Ай, паучий глаз, ради этого надо было. Анна, пошли. Где можно хавать? Ой, тут уже... У меня нет еды. Я сейчас скоро сдохну. О, давай в пещере Надо жить. Быстрее. Что? В пещере можешь пожить? А где ну, там тут просто. Но... Ну сейчас тут делаете. А, а ты очень далеко? Да не все потом, Иван. Где? А. У ну, меня уже кто-то звонит, но я не буду отвечать. О, а вот это что за блок такой? Я, я подожди, -то. Вот Где? этот, вот этот, что за блок? А, это... Я даже ломать его не могу. Это э, общаник вроде бы. А, а что, есть а эти? тут когда показывается э, красная текстуры. зона, это, это... за Есть э, э текстуры? Нет. Они из нету. Нет текстур. Ой, надо кидать. Ай, вообще. Прекрасно, надо хавчик. Вода нужна. Вон, видишь? Тихо, О, там кости, вон... луки, лук и кость. Ты где? Я спрыгнул. Я тебя не вижу. А вон ты, вдали. А вон, я тебя вижу. Тихо, осторожно, осторожно, осторожно. Нет. Тут, тут еще один паук, осторожно, еще один паук. Не хавчик. Опа, блин, где вообще найти что-нибудь? Я знаю, где, где может быть хавчик. Вон, вот там дерево, дерево ломай. У него будет хавчик, наверное, внутри его. Нельзя, это заприваченная территория. Как? Если красное показывается, то это заприваченное явно. Блин, хавчик бы найти сейчас. Хотя бы гнилую плоть. Я ставлю этот пішком. Їм, е, э, тоді шатком, щоб, щоб сдохнем и тут возродиться. Ох ты ж. Давай, а короче, прыгнем. Стой, Давай. сейчас, подожди, я схоль. Давай, пос... я уже поставил. Давай, раз. Два, Два. три. Я сдох. <laughs> Красиво. Это О, а я возродился. О, вообще классно пагин поставить. Так, пошли, у меня есть хавчик. Так. Анна, пошли в какую-нибудь ту сторону. О, стоп, дерево, дерево, дерево, дерево, дерево. А, блин. Красное? А, да, красное. Вообще не невыгодно как-то. О, зелененький. Бак. Опа. <laughs> А, -а, -а. а а, а а, а, а, упал. Я видел. О, забор вообще классно. О, клево. Ой, вообще, а, да. мне кажется, омский крафт вообще офигенный. Ну. Короче, у меня идея. Я это... И я был туда вот, вдаль. Специально, чтобы... Ну, там... ну, если были бы предметы какие-нибудь там, например, булыжник, что-нибудь. Дерево. Ну. Или дуб. Ведь мы бы сделали лодки и, и поплыли. Да не в том дело, что в это. Ого, тростник. О, слышь, пошли Ой. как к тем деревьям. Мы же там Ой, не... Какие-то. Мы же там не будем никого. Зырь, зырь, зырь, зырь, ныряем. Да, реально, пошли как... Ох, там, кажется, этот... Э, э, блин, я забыл. Работает спецназ. А, помню, помню. Слушай, а вот сзади, это что за фигня? Сзади. Несем. Сзади, сзади. Оба. О, у тебя 18 хп. 19. Слушай, вот это BatBox, Ой, вот это солнечная батарея, мне кажется. Или что это за... фигня? Нет, это... Это этот... Да, нет, это не солнечная батарея, это... А, ё это... Тренак. Это кулака все тело. А не, вот. Это ветеринар. Это, а. это ветеринар, они кем ну называется. А, поедь дальше. Надо дальше плыть. Поплыли, короче, дальше. О! стой пошли-ка. Стой. О, там есть еще один остров. Вон там, дальше. О, Вон там дерево еще есть. Ну, о, любит, любит делать такое. Как лень делают. Давай. Столбы. Блин, вообще как-то тупо. Куплю кварц. Охренеть, а не кварц. Ой. Блин, она закрылась у Да, я так и думал. О, что, прикольно сделали. Что прикольно сделали? Дом? Не, не дом. Из стекла. Вот чё. О, а там человек. Ходим, ходим, он в нонке. Ой, не нонке, а кварцы. О, чуваки. Лучше нам, лучше нам бежать. Где? А, нет, стоп, я не ставлю этот. Садком. Садком. а, кто-то стрелами разгулялся. Чё, сзади, сзади, сзади, сзади. Мама какая злая, била меня. А чё, у него карцевый меч? У него... не мама меч. Ой, я дропаю. <laughs> Я подропал. А... А так он ушел, что Ничего, он же ушел. Можно идти спокойно. Вот давай пока. А, а чё он не рушит блоки? А вот пещеру хотя Да, да, играю двое. О, чуваки. Все, мама, ну, ну, когда куда-то ждет. Ой, я, я рядом с ним был. Ты говорю. А. Ну, О, дерево. Убили? Нет, сетху. Сетху мы там идут. Да, потому что тут дерево. Есть дерево. А, фак, она заприваченная. О, офигительный биом. О, лес, лес, лес. Стас, лес, короче, лес, за нами лес, еще бегают. Я сдох. Но ну, я возвратился возле них. Да, они нас будут убивать сначала. Я, я. А, блин, я. Я вот засадхомился. О, мой песок. <laughs> Да вообще капец, Где ни одного дерева, что ли, нет одна листва и все. Вот, а я нашел, вот, вот, мне не запривачено. Ага. Мне надо листа, чтобы хавать. Ну пока, я пока вот доски нашел. их сломаю. Короче, мы бомжи, мне кажется, будем. Но на верстак у нас хватит. О, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Лап, лап, лап, сюда, сюда, сюда, сюда, конечно. Все, звезда. О, опачки. Не заприваченная тыра. Ах, факт. Заприваченная, заприваченная. Иди ко мне. иди, иди зверя, вот сюда вот иди. О, а ты уже не, не заприваченная тыра. И я эти бумаги. Бери факелы, реально. Я тебе говорю, давай лучше... И пещерка. А у нас... А у нас... А не пещерка. Зато... Короче, я буду жить в пещере. Я ж тебе говорил, давай сразу в пещере жить. Только, только У меня уже есть верстак. Нам надо кирки, очень сложно. У меня уже есть верстак. На, а мне надо кирки. Я сейчас тут ставлю садхолом и иду за этим, э, за деревом. Стой, подожди меня тогда. И давай сделаю кирки. Сейчас. А потом Цепь. я тебя на камни идем там, а потом мы на этом железе. Стой, давай сейчас запривачим. Стой, я сейчас... Покажи мне откуда... Да, да подожди, еще не надо, еще не надо. Слышь, аван. ван... Э, слышь? Ставь сметку. А чтобы заприватить эту теру, у меня недостаточно прав. Я знаю, тут, тут, тут, э, тут надо банк. Ой, тут не надо банк, а тут надо э, самому искать. Что самому искать? этот, э, упор. Хотя, э, э, я, я, я наверное, буду... Зачем его искать, если можно сделать... Сверху. Короче, Стас, стой, стой, а тут есть Я, наверное, буду сверху, Максим. Я, наверное, буду сверху. А то... Нету кал. Вообще капец. Стас, куда ты ушел? Ладно, я иду на эту, на улицу. Блин, я уже... А где выход? Кажись, я тут засадховился. Нет, нет, нет. А где выход? Я не знаю. О, я, я не, не нашел выход. Блин, я за пещере засадховился. О, я тоже нашел. Я нашел шахту, а в ней есть сундуки, походу, будут. Блин, я вообще нифига не вижу. Вообще лажа. Это... Кто тут факелы позабирал-то? Я. Сейчас заберу тоже факел. Я нашел шахту. Ну вообще темно. Отлично. Сундук. Пять изумрудов. Уху. Стас, подожди, где ты? Да я шучу, ну Где ты? Я... я... А, я в шахте. Какой-то. Деревянный, знаешь? О, я нашел дерево. О, я шахту тоже нашел. О, вот, вот, вот, стоять, стоять, стоять, стоять. мной вместе стой. Вот, собирай, собирай. У меня есть верстак. Я его сгриферил. Ты пойдешь на днюху? Нет. Ха -ха. У него его у него не будет. Чё? Ой, не Сима, я нашел выход. Стой, не выходи, а не, не выходи. А нет, это, это, это не выход, это не выход, стоп. Где ты? А короче, тут есть булыжник, а под, а под булыжником может быть дом. Слышь, где ты? Куда ты свалил снова? Я упал, подожди. Какие у тебя координаты? Сейчас вверх поднимусь. Я уже кирку сделал. Все, у меня есть кирка. Вот я. Вот. Фух. Слава богу, что ты никуда не попал. Девятка. Все так делаем. Палки есть. Так. Так, и тебе надо сделать кирку. О, как раз две кирки. Да, э, да не одну. Да. Давай сейчас булыжник. О, давай реально. Пока тут э, развеемся. А потом на ну, это пойдем на улицу. Да. Сейчас нам булыжника насобирать бы. Стой, факела надо поставить, а то ни хрена не видно. Так. Надо нам, короче, сезон снимать, как мы играем на Лонском ТВ, потом на других серверах, кажется. Будем так действовать. Так. О! Сколько у тебя этого булыжника? Я мало пока. Сколько? Сколько? Два. Сколько? Два. Чё так мало? Два всего лишь. Ну, я, ну, я лагерь не ломался, был лыжник. Я ломается, но потом со мной появляется. По забору. А, мне, а мне нужна еда. Срочно. Надо было, блин, надо было сундук. Ой, я сейчас сундук забабах. Сейчас мы сундук сделаем, чтоб... Когда умираешь, эти вещи. Стой, Стас, никуда не уходи, главное. Я сказала. Ой, тут шахты вообще офигенные. Так, у меня уже 6, сейчас вот эта последняя тройка. Именно. Я делаю домом. А, делай, делай. А, а знаешь, э, не а, а невыгодно жить в этой, не шахте. Что? А, знаешь, чего не невыгодно жить в этой? Шахте? Э, не шахте. Ну. Да. Потому что нам надо будет э, эти найти, а они живут на этой, э, на улице. А мы в шахте. Как мы тогда будем делать всякие там эти э, дробилки? Не ссы, сейчас мы пока тут понаходим чего-нибудь. Короче, у нас уже у меня у нас уже есть сундук. Я там уже поставил. Так, что же еще забыл? А, сейчас мы за. А, мне надо сейчас. Нет, я, я уже нашел целое интересно. Чё? я нашел первый редактор. Чего ты там нашел? И закрылась на сразу. Все. Да. И закрылась дверь. Вообще интересный сюрприз был. Так, мне надо еще не доски. Сейчас мы угля вообще не найдем в этой в этом мире нахрен. Всякого говна. Э, одна? хотя мне две надо. Сейчас я все сделаю. Так, так. И булыжник. А чё ты завис? А, нет. А, знаю, что Вот и вышел из игры что-то. Ага. Секунду, Я уголь нашел. Что? Я уголь нашел. Вот он, уголь. Уху! В Industrial Craft так сложно найти уголь. А мы его нашли. Есть, у меня уже есть угли. да, я крыса. Ну, стоп, у меня есть идейка. Это здесь так. Ах ты ж, дай мне уголь. Подожди, дай я это. Ну поднимусь на я. Фак, надо факела. Ну чё, там все? О, давай реально вон там коморку такую маленькую сделаем, там будет наша коморка. Ну, а как мы сделаем эти тренировки там? Не, это наша коморка, а будем жить на улице. Можно. Это будет так. Ох, Стас, мы в индастрии. А, Стас, куда ты лезешь под нос? Ай! папе. Опачки. Так, Стас, давай, значит, вот тут... Ай, я, я что... А, нет. Короче, вот тут давай мы сейчас сделаем... Стой. Сейчас мы вот тут сделаем этот... Хатку маленькую. Бля, пока что. Знаешь, тут еще можно вот сделать. А так а как мы на улицу выберемся? Не, если будут забирать вещи, лучше... Мне кажется, вот тут лучше. Блин, хавчик надо. Че капец. Так. Опа, я кого-то слышу. Я тоже. Сейчас, короче, коморку сделаем, тут поставим вайпоинт и поставим пока что с сетхом. надо небольшая коморка. О, осталось на два раза эту кирку использовать. Все, поломалось. Фак. Так. Э, э, э, я уже сделал, я сделал коморку. Где? Вот. Реально. Давай тут у нас будут такие что-нибудь такое прикольненькое. А! Стас! У меня зомби! И хавчик. А ты ж забрал мой хавчик. Какой хавчик? Нет ничего. Гнилая плоть. А вот она. О, две гнилой плоти. На, гнилую плоть хоть. На нет, ну. сейчас, сейчас, когда... На. Еее, я богатый богатым не знаю, господи. Ефим, ты тоже сделал эту микоморфу? Ну так это я вот поставлю просто сундуки, если что. Что, сломалась кирка? Да. Все, я сделал. Вот здесь. И тут поставим. Да, реально. Сейчас мы вот тут сундук поставим. Это если мы будем ходить в этот. Так вот он. Так. Уголь положи в сундук пока. Я подожди, надо собрать до кое-чего. Ой, я сейчас пока печку ну. забабахаю. Печку делать? У нас у нас не вышло этого э, микрофонов. Да пускай будет коморка, а потом выберемся на наружу нормально О, деревце. Ну, на темном есть поле теперь я могу все кубарик срубать. Так, этот булыжник я не знаю, куда здесь туда. я нашел лаву. Что, ты нашел лаву? Да. Я пока тут садхом поставлю, чтобы возрождаться. Я на приглашение. А я слышу скелета и меня сейчас будет хана. Опа, а вот и он. Я прям в нем. Я вообще не понимаю, где он. Ну только меня бьет. убей. О, один level у меня есть. Короче, я сейчас, наверное, сдохну. А хавчика ж нет. Ой, где холм? хрен, ну ладно. 10 секунд. Так. Я сейчас тут пока точку поставлю. Блин, как тут а вот. АДД. Коморка. К. К. Это наша дверь здесь. Сейчас меня все есть вайпоинт, что это наша коморка. Я что поставлю все? Не, а, нафиг. Не, нам только подожди, я сейчас поставлю железные двери. Железные? А не, у меня не будет столько. Так что сейчас мы поставим лестницу. О, не лестница, а такой ступеньки. Я вижу лучшего друга человека. Что ты уже нашел? Я уже слышал, что ты там нашел. Знаете, все. Я, я почти сдох. Мне надо сдохнуть. Стой. Ты иди. И, и, иди за мной. Э, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, очень быстро. Блин, ну вообще неправильно поставил. О, оба, оба. Но ну, у меня есть одна ступенька. Куда ты... Ну вот, вот я думаю, вот. А Эти сломались? Я понял, где поставить. Отойди. Так, так. Ты сюда вот так вот две. Опа. О у нас есть коморочка. Это Короче. Сломай, это сломай, это сломай это. Что сломать? А, вот это. Это, наверное, мешает. О, теперь можно понять Подниматься. Короче. Я пошел отдыхать. Пошли. Здесь, блядь, на этом можно вдохнуть по Беллику. Иди за мной. Я ни хрена не вижу. А теперь... Вот, вот. Тут-тут, тут-тут, тут тут тут тут тут тут тут Ладно. и Ой, дебил ты! Я нашел эти. Как уголь. И рядом с ним. А, Стаса, твой... давай, ломаем. Ты появился и я. А вот еще уголь. Несим, вот еще уголь. Все, сюда, сюда. А, -а, -а. Там еще уголь, видишь? Я знаю. Подожди. Стоп. Я сейчас сдохну тоже. Так, красавчик. Так, я сейчас беру пирку. Ну, помоги мне его завалить, блин, хотя бы. Так я, я только вышел. Так, иду тут, тут, тут. Иду к тебе. Тут скелеты зомби. Ни одного меня я никогда не вижу. Я их почти завалил. Я уголь нашел. Сейчас иду к тебе на помощь. Стоп, скажи координаты. Уже не надо, я уже убил. Красавчик. Я знаю, что... А у меня есть один железный слиток, слиток, так. Что у тебя есть железный? Тут, тут, тут. Смотри, я тебя не вижу вообще что у меня в руке стоит. Ду тут, ду тут, тут, тут, тут. Что это тут, тут, Железо? Это железо. Да. Ох, красавчик. Это, это выпало от этого. На зомби. Так. Вот, я, я нашел железо, иди сюда, скикай, быстрее. Быстро сюда ко мне. Где ты? Да. Я еще 10 секунд. Сюда, вниз иди, пожалуйста. Куда вниз? А, там? Вот сюда. Вот сюда, сюда, сюда. А Алло. Тут железо. Да я ни хрена не вижу. Сейчас я видел, блин. А ой, а. вода. А, вот там железо есть. Подожди. Убей его, убей его, пожалуйста. Так, у меня есть кость. Вот железо, смотри. А -а -а! Еще один элемент. Капец, просрать столько вещей. Нет, ну, что такое вещи? Блин, я из-за скелета упал. Черт, а у меня нет ничего. А хотя не есть. Вот уже... Стой, стой. Сейчас ты... Где ты сейчас стоишь? Ну там же. А, сейчас я подойду, я сейчас две кирки сделаю. Иди пока на хом положи эти. Так, блин, просрать 17 ну, угля. 10 секунд. Сейчас. Я как это фильм. А, вот, все. Окей. Подожди, подожди, подожди. И зря. Пошли, покажу. Стой, я сейчас на холм Нет. за, за факелами схожу. Сейчас, чтоб тепло. А, давай за факелами. Сейчас я на холм. Чё тут 10 секунд? Не могли поставили. За... Так. Так. О, 5 факелов есть. Что за мной? Если э, э, я там... Покажу, ну где железо. у тебя 2 хп, лучше ты сдохнуть. А дай ну, мне пока все твои вещи. Э, дай мне дефикацию. Я тебе покажу где железо. Дай мне дефикацию. На. Я тебе да. сюда Стой, подожди. Вот. А вот, вот первое железо, это первое. Вот второе железо, вот здесь сверху, сверху. Вот. Второе железо, три. Вон еще третье железо, смотри. Есть. Вот еще вот ломает, смотри, ломает плот. Ой, вот, вот, о -о вот, вот. Я вижу. А, они за прилашены. Да, еще вот И вот еще, смотри, вот еще сверху, я вот знаю, сверху я плот. Видел. И вот еще, смотри, вот. И тут вот еще есть. Я вижу сверху. Нет, а кто еще, факел еще... сломал? И, и, еще сбоку есть. И еще сбоку есть, прикинь. Офигеть. Ну мы и нашли. Мне кажется, за первую серию столько найти. Вот, вот еще. Ща. Подожди. На тебе кирку тоже иди копай. На, иди сюда. Да. Мне необходимо наш. Что сделать? На. Там э, надо закрыть-то. Да посрать на эту воду. О, мы сейчас ведерко сделаем, можем бесконечную воду сделать. Ой, уголь! А ты дома по положил весь уголь? Да. На скороморке. Ой, Стас, я столько... Я хрен вижу теперь. Ой, вот да. Еще железо, еще не железо. О, как это клево. Я в курсе, но клево то, что уголь. Это вообще очень клево. Особенно... А, так оно не прилажено, это железо. Как обычно, жизни все прилажено. А, а, ам, это... Ё-моё, я еще уголь нашел. Сейчас будет водичка. А, -а, -а, -а. что не ломается? Дай, блин, факел. Ты ни хрена не вижу снова. Надо сейчас нам все собрать тут. Да, сейчас, сейчас, сейчас, ну как сейчас ничего собираем. Все. Кто мой факел забрал? А? Так, Молодцы. а куда я шел? А вот. О! Хоть видно, ё-моё. Ой, дебиль. Так. Все, я, кажется, весь уголь. Лучше сейчас всю руду собирать, чтобы потом легче было. Да, О! Да. Я тебе говорю, в шахте прикольненько жить. Я не, не буду жить, потому что надо идти иметь. Э, не, у нас и... будет просто коморка, коморка такая. Где мы будем собирать? О, аза приващенная. Вот уголь. Сколько какое у тебя железо? У меня 12. Ну, угля мне до хрена. Блин, ой. За первую серию столько найти, это вообще офигеть. Так, у меня уже 4 железа. А, срань! Запривачный тварь. Заприватель. Это заприватель. Срань. Вот там еще есть шахта, я сейчас туда пойду. Стой, стой, стой, стой, без меня не ходи. Там паук. Не, ну я, бы не пойду, потому что там паук у меня одно хп и много всякого реклама. Так что Давай сейчас на холм. Сейчас на холм. Иди на хоум, э, э, ну мы сейчас сдохнем и пойдем. А мне не надо задыхать, у меня все нормально. Да, у меня мало тоже. Так. Так, так, так, так, так, так. Так. Короче, сейчас мы... Вырежь, э, вырежь железо сюда вот скажи железо. Э, вот сюда? А, ну, Да, вот, вот, вот, в эту печку. Не, не, в печку, в печку. Я сюда. знаю. Все, я сразу понял, все. А сюда еще есть такая, да, Team Hour. Я знаю. Я подобавлял. Ну, ну все. Нужна еще печка и еще уголь. Ты чё весь уголь просрал? Да, мне надо просто О, У меня второй level, это круто. И третья пешка. Так, у нас уже есть железо. у нас уже есть 5 железа. Сейчас сделаем железные кирки. Не, не, не, не. Лучше ну, шарк лежит просто. Ну, потому что... Шарк лежит пока что. А, не, я еще знаю, что я сейчас сделаю.